新的甜点怎么办？这样子今天的那个评委又是这位毒舌的小姐。这些都是新品吗？我不知道，这个是双线，还有出了一个抹茶的。我跟你讲，我最爱吃抹茶了，所以我也很害怕。油莲巧克力蛋糕，它可以微波一分钟啊，我先去微波一分钟。完到我微波了二十秒，对，小棍棍的感觉。那我们先试试看这个抹茶，这个来，我们一人分一半可以就是抹茶，对啊。 我跟你讲，他之前有出那个抹茶塔，我对他的评价很优。你有优的时候？对，很浓郁，是很浓郁，很茶味。这是冲那个超大杯，啊，啊， <laughs> 不好意思啊，第一口没有吃到内馅。它这次的皮是脆的，比之前的那个巧克力沙回的好多了。伯爵。对对对。 比较好吃，比较脆，比较好吃。看里面内馅呢，没什么茶味， <laughs> 反正我觉得没什么茶味，只有甜。好，多少钱？三九，家咖啡有半价。哦。这是什种茶？嗯，比较甜，它是偏甜的那个抹茶没有没有苦。有可能是因为它外面又有一层那个抹茶巧克力，然后吃到后面才有双馅。这个真的。 那你是单支线，没有什么茶味，对，就是没什么茶味。嗯，嗯，鲜奶油是，就是鲜奶油，嗯，甜的，但是会很难吃的那种鲜奶油。我好想吃红叶蛋糕，熔岩巧克力蛋糕，一个三十九块，软软的，有没有看到？ 哎，我看过这么多的人拍开箱啊，这么脏的桌面我是第一次看到。没有关系，我们就是要走这个跟别人不一样，这就是我们的特色。哦，很浓哦，很浓哦。哦，真的甜哦，很甜哦。快快快快快快快进！对，也很甜。那这微波一个一分钟真的不行哎。哎，不行，微波二十秒而已。哦，那就这么浓了。对对对，对微波二十秒而已。很甜哎，甜。 它的膏体没有到，就是太软烂了。但我觉得阿尼可能会喜欢，阿尼就是一直烧虾咳嗽那个。他这个吃下去，我相信他声音一定会消失两个月。因为之前有吃巧克力。哎，它的酱非常甜哎，因为单吃它的酱，蛋糕体没有这么甜。就蛋糕体是好吃，但是就是酱太甜。就一起吃的话，就是蛋糕就甜，蛋糕体就是没有味道，因为都是酱的味道。你今天只有一个三十九元，因为那个？我会吃抹茶。因为买这个的话，你还要买。 我这个我应该是不会买，但是它融成这样我是蛮惊讶的。冰的比较好吃，说不定。还说不要微波，不要对，不要那么融。那等一下就冷了，好，等下冷。它它还算有点凉，可是还是很一坨。觉得还是一样甜？一样甜，对， <laughs> <laughs> 一样甜。好，那这次的全家这个。 不推。不卡，嗯，有够烫的， <laughs> 我要收下我的去了， <laughs> 里面的。